Доброго дня! З вами проект Заробітчанин. І сьогодні я вам розкажу, як можна заробити в такій країні, як Україна, в Києві. Я назбирав каміння прямо ось тут, на землі. І зараз я його буду продавати. Воно йде юнак, він якось так не дуже виглядає. Зараз ми запитаємося, як у нього зі здоров'ям. Доброго дня! Василь, як ви сьогодні себе почуваєте? Не дуже щось живіт болить, голова болить, настрій поганий. Я вам співчуваю, Василь, але я можу вам е, допомогти. Я нещодавно був в такому цілющому місці Києво-Печерській лаврі. Ви може чули, що це дуже таке енергетичне місце, місце сили. І я там придбав е, трохи каміння. Ось е, це каміння, воно дуже цілюще і має в собі дуже велику цілющу енергетику того місця. І якщо ви придбаєте трохи каміння, а, воно і будете носити маленьке каміння в кишенях, а великий, великий камінь будете тримати зранку і ввечері. У вас здоров'я буде набагато краще і дуже набагато більше енергії. Всього навсього всього все каміння за 10 літрів. Ну добре, я візьму, подивлюсь, щоб мені стало краще. Не сумнівайтесь, вам стане набагато краще. Дякую, дякую. На все добре вам.